Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı'da sıcak günlerde içilen bir şerbet tarifi vereceğiz. Arka bahçemizden topladığımız hanımeli çiçekleriyle yapacağımız bu tarife hadi geçelim. Tekrar merhabalar. Bir ay boyunca fermante ettiğimiz hanım eli şerbetinin son aşamasına geldik. Şu anda çok güzel bir ayası var ve güzel bir görüntüye sahip. Eğer kötü bir koku yani sizi rahatsız eden bir kokuya sahipse kesinlikle bunu kullanmayın. O zaman fermante işlemi başarısız olmuş demektir. Şimdi tarife geçelim.